twongeye kubasuhuza bene data ngunu n'amahoro nibane namwe tugeze muri wa mwanya mwiza wahanditswe ngo aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu itangiriro makumyabiri na kane duhera ku murongo wa mbere tugeze ku wa cyenda ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza ubukwe ni burashimisha ubukwe buranezeza bunezeza n'ab'ijuru ubukwe buranezeza ubukwe burashimisha ubukwe buranezeza bunezeza n'ab'ijuru imana yaramutegetse ibutamure deni isi nawe kabutahikana kigariraya imana yaragutegetse ibutamuremeri yesu aje mu nawe kabutahikana kigariraya nta cyiza mucyo dusenge data twese uri mu ijoro imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane kubw'ijambo ryawe ugiye kuduhuguza muri kano kanya turagusabye ngo uzubane natwe utwifashirize utwunganire mwuka wera aba ariwo kutuyobora utwifashirize kubw'ubuntu bwa n'urukundo rwawe mu izina rya yesu amen ubukwe ni bwiza gice kitubwira ukuntu aburahamu yohereje umugaragu we mukuru elezeri ngo ajye kurambagiriza isaka umugeni aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru kandi uwiteka yarahaye aburahamu umugisha muri byose nk'uko tubibona mu itangiriro makumyabiri na kane ku murongo waho wa mbere aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru kandi uwiteka yarahaye aburahamu umugisha muri byose nk'uko biboneka mu itangira makumyabiri na kane ku murongo wa mbere aburahamu yari ageze mu zabukuru kandi yari ategereje kwipfira bidatinze nyamara yarasigaje asigaje gukora ikintu kimwe gusa ngo yumve ko isezerano yahawe risohorejwe ku rubyaro rwe imana yari isaka ngo azamusimbure mu byo gukomeza amategeko yayo kandi ngo azabe se w'ubwoko bwatoranyijwe ariko yari atarashaka umugore kurambuye n'abahanuzi paje y'ijana n'icyenda aburahamu abwira umugaragu we mukuru umukuru mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye nanjye ndakurahiza uwiteka niwe mana nyir'ijuru niwe mana nyir'isi yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo ahubwo uzajye mu gihugu cyacu muri bene wacu usabireyo umwana wanjye isaka umugeni uwo mugaragu aramusubiza ati ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu byaba bityo ntawankwere gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizayo umwana wanjye uwiteka imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo ikambwira indahiro iti urubyaro rwanjye ruri iki gihugu iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni kandi umukobwa naramuka yanze ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya aburahamu arabimurahira nk'uko tubibona mu itangira makumyabiri na kane umurongo wa kabiri kugeza ku wa cyenda aburahamu ahaye umugaragu we mukuru iyo nshingano umugabo wari uzi imana wari inararibonye kandi wagiraga ibitekerezo bizima wari waramukoreye igihe kirekire kandi yaramubereye inyangamugayo amubwira kurahirira imbere y'uwiteka ko atazashyingira isaka umukobwa w'abanyakanani ko ahubwo azatoranya umwari wo mu muryango wa nahori i yamubwiye kutajyanayo isaka iyo hataboneka umukobwa wemera gusiga iwabo umugaragu ntajya gufatwa n'iyo ndahiro uwo mukurambere amutera umwete muri iyo nshingano itoroshye yari ahawe amwizeza ko imana izahira urugendo rwe aravuga ati uwiteka imana nyir'ijuru yankuye mu nza data no mu gihugu navukiyemo ikambwira indahiro iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni abakurambere n'abanuzi paje y'ijana n'icyenda abanyakanani basengaga ibyirwamana kandi uwiteka yararabujije abantu yo kutazashyingirana nabo kuko bari kuberekeza mu gusenga ibigirwamana aburahamu ubwo arageze mu zabukuru yiyumvagamo ko agiye gupfa nyamara isaka yaratarashyingirwa aburahamu yagize ubwoba ko isaka yari kwanduzwa n'abaturanyi bari babakikije iyo we ubwe aza kwitoranyiriza umugore atabiyobowemo n'imana iyi nshingano ikomeye yayeguriye umugaragu we mukuru w'umwizerwa w'inararibonye ufite ibitekerezo bihamye wategekaga ibyo mu rugo rwe byose aburahamu yasabye umugaragu we kumurahira imbere y'uwiteka ko atazashakira isaka umugore mu banyakanani ahubwo ko akwiriye kujya mu bwoko bwa aburahamu abantu bubahaga imana akaba ariho arambagiriza isaka umugeni yamusabye kutajyana isaka muri icyo gihugu kugira ngo batamwanduza imico yabo kuko nabo nubwo basengaga imana nyakuri nyamara banyuzagamo bagasenga ibigirwamana iyo umukobwa aza kwemera gusiga ubwoko bw'iwabo akemera kuza umugaragu ari kuba ari umwere kuri iyo ndahiro iyo umukobwa byanga ntabwo ari gufatwa n'iyo ndahiro mwakwambaye n'abahanuzi paje y'ijana n'imwe aburahamu yihanangirije erezeri cyane kudashakira umuhungu we umugeni mu bapagani abaturage b'i kanani basengaga ibigirwamana kandi imana yarabujije abantu bayo guhana abageni nabo kuko yari izi yuko iryo shyingirana rizatuma bajya mu buhakanyi uwo mukurambere yatinyaga ko abaturanyi be b'abanyakanani bazahindura umwana we akamenyero ka burahamu ko kwizera imana no kugenda mu bushake bwayo byagaragariraga no mu mico mbonera bya isaka ariko uwo musore we yari afite akarusho kandi ari umugwaneza n'umunyamahoro iyo aza kubana n'utubaha imana yajyaga kugira akaga ko kugira ibyo ahara kugira ngo bumvikane mu bitekerezo bya burahamu guhitiramo umuhungu we umugore byari ingenzi cyane yifuzaga cyane ko yashaka umugore utazamukura mu nzu utazamukura mu nzira y'imana nk'uko ari mu n'abantu paje y'ijana n'icyenda Mu bihe bya kera muri rusange ababyeyi nibo bashakiraga abana babo abageni kandi niwo wari umuco w'abasengaga Imana, nta muntu washyingirwaga uwo adakunda ariko urubyiruko rwo rwagenderaga ku bunararibonye no guhitamo kw'ababyeyi babo bubahaga Imana. Byagaragaraga nko kutubaha ababyeyi ndetse cyari icyaha iyo umwana yakoraga ibinyuranye n'ibyo. Makumyabiri na none paji ijana n'icyenda. Iki gikorwa cy'ingenzi cyane ntabwo cyarekeye mu biganza bya Isaka gusa ngo abe ari we wihitiramo atishingikirije ku bufasha bwa se aburahamu yahamirije umugaragu we ko imana izohereza marayika wayo akamujya imbere akamuyobora muri uko guhitamo kandi agahira urugendo rwe impano za mwuka ya gatatu paje ijana n'umunani isaka yiringiye ubunararibonye bwa se n'urukundo amukunda kandi yanejejwe no kubimubwira ndetse yizeye ko n'imana ubwayo izamuyobora muri uko guhitamo umukurambere yatekereje bene wabo babaga i Mesopotamiya nubwo batari bararetse gusenga ibigirwamana bari bazi kandi baranya imana nyakuri isaka ntiyagombaga kuva i ngo basange ariko byagiye gushoboka ko muri bo haboneka usiga iwabo agafatanya nawe gukomeza gusenga by'ukuri imana ihoraho nk'uko tubibona makwambere n'abahanuzi paje ijana n'icyenda ntabwo abana b'imana bakwiriye gushyingiranwa n'abapagani urugo rushobora gusoza ibyo ijambo ry'imana rivuga umuryango ushobora kuba ijuru rito hano ku isi nk'uko tubibona mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo paje y'ijana na gatanu none murifuza urugo rumeze rutyo byaba ari byiza cyane kubera ko buri wese aba yifuza umunezero mu cyimbo cy'umubabaro ariko ibyo bituruka ku kumvira icyo ijambo ry'imana rivuga igihe ukiri ingaragu ariko ikibabaje ni uko abana b'imana bakomeje gukinira ku kibuga cyabuzanyijwe bityo bakajya gushyingirwa mu mapagani amaze kwitegereza ibi elena white yandikiye urubyiruko ubutumwa bukomeye agira ati muri iki gihe isi yuzuye ibyago n'ibyaha bitewe no gushyingiranwa kw'abantu badahuje akenshi bitwara amezi make maze abagabo n'abagore bakabona ko uko bateye bidashobora kwivanga maze ingaruka ikaba amacakubiri ahabwa icyicaro mu rugo kandi ariho urukundo no guhuza biranga ijuru byakagombye kurangwa ngo tubibona mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore paji ya magana ane mirongo itanu na gatatu abantu b'imana benshi barahatsindiwe ubwo bashyingiranywaga n'abapagani kandi ibyanditswe bitanga ingero za bamwe muri bo ishimayeli umuhungu wa burahamu yemeye umugore w'umunyegiputakazi yarangiwe na nyina hagari maze ishimayeli agerageje kumvira imana ya se umugore aramubambira ahubwo birangira amwerekeje ku bigirwamana by'iwabo inyigisho aburahamu yari yarahaye ishimayeli kuva kera kose ntizabuze kugira icyo zimumarira ariko abagore be nibo batumye ubwo yari amaze gutandukana na se akarushywa no gushaka uburyo yabaho mu rugo rutagira urukundo kandi rutubaha imana byatumye ishimayeli ahitamo kuba nk'inyamaswa yo mu gasozi n'igisambo cyo mu butayu akwambaye n'abantu zipaje ijana na cumi n'imwe roti aburahamu aramubereye se wabo roti yubahaga imana ariko iyo acunga nabi umugore ari kumwerekeza ku kurimbuka umugore wa loti yarikundaga ntiyakundaga idini maze atuma umugabo we atandukana na burahamu loti we ntiyifuzaga kuguma isodomu ngo abeho atagira aho kumugira inama ariwe mukurambere wubahaga imana ariko kubera umugore we n'abantu babanaga muri uwo mudugudu mubi yari arimo byari gutuma atezuka ku mana iyo aburahamu ataba yaramuhaye kera inyigisho zihamye mu kwizera nk'uko tubibona mu wakwambaye n'abantuzi paje y'ijana na cumi n'imwe samusoni nawe yarahatsindiwe cyane nuko samusoni arimanikira aganira n'umukobwa aramushima cyane nk'uko tubona mu bacamanza cumi na kane ku murongo karindwi icyo samusoni yamushimiye ni uburanga bwe n'ikinyoma cy'uko azemera kubaha imana ye none muri mwe ninde utazi amaherezo ya samusoni yagushijwe n'umugore we satani yagerageje kwinjiza imbaraga zajyaga kugwabiza buhoro buhoro uko salomo yubahirizaga amategeko y'imana kandi akamutera kwitandukanya nayo salomo yuzura na farawo umwami wa egiputa arongora umukobwa we amuzana mudugudu wa dawidi agumayo kugeza aho salomo yamariye kubaka inzu ye bwite n'iy'uwiteka n'inkike zo kugotera Yerusalemu nk'uko tubibona mu gitabo cya mbere cy'abami gatatu ku murongo wa mbere Nubwo ubwo bukwe bwari bunyuranye n'inyigisho z'amategeko y'Imana mu mirebere ya kimuntu bwasaga n'ubuzana umugisha kubera ko umugore w'umupagani wa Salomo yahindukiye akihana agafatanya nawe gusenga Imana nyakuri, ariko mu kwifatanya n'ishyanga ry'abapagani ndetse no gushimangira ayo masezerano arongora umukobwa w'umwami usenga ibigirwamana, Salomo yarahubutse maze asuzugura inama nziza Imana yari yaratanze kugira ngo ubwoko bwayo bukomeze kugira ukwera kwabwo kwizera guhinduka byari urwitwazo rushyigikira icyaha n'intege nke nk'uko tubibona mu bahanuzi n'abami paje ya mirongo ine n'imwe kandi nyuma yaho salomo yaribeshye yibwira nk'umwe muri mwe wibwira ko nashyingiranwa n'umupagani azamwerera imbuto nziza akamusengera akamwigisha maze agahinduka ibyo ni ukwibeshya cyane salomo yirariraga ko ubwenge bwe n'imbaraga z'icyitegererezo atanga bizakura abagore be mu gusenga ibigirwamana bakaramya imana nyakuri ibyo byiringiro byari ubusa bamuzaniraga abagore beza b'uburanga baturukaga muri egiputa fowenisiya edomu mowabu n'ahandi henshi abo bagore babarirwaga mu magana Idini ryabo ryari ryo gusenga ibigirwamana kandi bari barigishijwe gukora imigenzo irangwamo ubugome bukabije kandi itesha umuntu agaciro. Umwami yatwawe n'uburanga bw'abo bagore, nyamara abo bagore baramuhindiye bikomeye kandi bagendaga bamuganza buhoro buhoro ageraho yifatanya nabo gusenga ibigirwamana. Nk'uko tubibona mu bahanuzi n'abami paje ya mirongo ine na kane. Buriya rero mbabwire Nta muntu ubaha Imana yifatanya n'utayubaha ngo abure kugira ingaruka mbi. Uko imibereho y'umuntu yaba itunganye kose, ntibyabuza umugore utizera kuba yamutandukanya n'Imana, kandi hagati y'uwizera n'utizera hari itandukaniro rikomeye mu byo bakunda n'ibyo bagamije. Nk'uko tubisoma mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya mirongo inani na karindwi. Uwiteka Imana yabuzanyije gushyingiranwa n'uwo tudahuje kwizera. aratwihanangiriza cyane kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe kuko bahindura umuhungu wawe nayoborwe nanjye ahubwo agakorera izindi mana ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'uwiteka akakurimbura vuba nk'uko tubibona mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya karindwi ku murongo wa gatatu n'uwa kane kandi no mu isezerano rishya harabihamya hati ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite kandi kirisito ahuriye na biriyari cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki nk'uko tubibona mu rwa kabiri rwa korintu gatandatu cumi na kane na cumi na gatanu umukurambere wacu mu kwizera sekuruza w'abakiranutsi aburahamu yararabonye amaherezo yo gushyingiranwa kw'abubaha imana n'abatayubaha uhereye mu minsi ya kayini ukageza mu gihe cye bwite niyo mpamvu yihanangirije elizeri kudashakira isaku umugeni mu bapagani b'abanyakanani bari batuyemo abantu b'imana ntibakwiriye guhagarara ku kibuga cyabuzanijwe gushyingiranwa hagati y'uwizera n'utizera byabuzanijwe n'imana ariko abantu bafite imitima itarahindutse bakurikiza ibyo imitima yabo yifuza maze bakagira ugushyingirwa kutejejwe n'imana kubera ko ibi aribyo byiganje cyane muri iki gihe ubu abagabo n'abagore benshi babuze ibyiringiro nta mana bafite ku isi abo bayoborwa n'amarangamutima yabo bazasharirwa n'umusaruro uzaturuka muri uko gushyingirwa kandi imitima yabo izazimirira mu mwijima nk'uko tubibona mu nama zigiye itorero paje y'ijana na makumyabiri n'imwe kandi abatanga inzitwazo umuja w'Imana abakwira ku murima. Abiyeguriye gukurikiza ukuri no kugendera mu bushake bw'Imana, iyo bashyingiwe n'abatizera baba bacitse intege mu kwizera, kandi umurimo wo kwihana urabasharirira cyane. Umuntu udahuje kwizera ashobora kuba agaragarwaho n'imico myiza, agatangaza, ariko kuba atareguriye ubushake bw'Imana, agahinyura agakiza kabonerwa muri Yesu, ibyo birahagije kandi ni impamvu yumvikana ko kuba ni impamvu yumvikana Ibyo birahagije kandi ni impamvu yumvikana yo kuba mudahujwe, yo kuba mudakwiranye. Uwo utizera nubwo yaba afite imico myiza bihebuje, ameze nka wa w'umutunzi Yesu yabwiye ati ubuze kimwe gusa cya kindi cyari gikenewe cyane. Uko tubibona mu nama zigiye itorero paje y'ijana na makumyabiri n'imwe. Ababyeyi bakwiriye kumva ko ari inshingano yabo kuyobora urukundo n'amarangamutima by'abana babo. Ababyeyi ntibakwiriye kwibagirwa inshingano yabo yo gutegura umunezero w'abana babo mu gihe kizaza. Iyi ni inshingano ikomeye ababyeyi bafite, kandi bakwiriye kumenya uburemere bwayo. Nubwo umubyeyi akora ibishoboka byose akarera umwana we, na none akwiriye kumufasha cyane kandi akamuba hafi igihe agiye gutera intambwe ikomeye yo gushyingirwa. ababyeyi b'abakristo rero bakwiriye gutoza abana babo kugira imico mbonera kugira ngo bazabane n'afite imico nk'iyo Elena White aratanga inama agira ati ababyeyi b'abagabo n'abagore bakwiriye kuyobora urukundo rw'urubyiruko rukagira urukundo nyakuri bakwiriye gutunganya imico y'abana bakiri bato kugira ngo ibe myiza kandi y'inyangamugayo bakunda ibyiza n'ukuri hakiri kare shyira mu mitima yabo gukunda ukuri, gukunda ibyiza no kugira neza kuko ari bizatuma urwo rubyiruko rushaka kubana n’afite imico nk'iyo. Kwambere na onuzi paje ya mirongo inani n'umunani. No muri iki gihe birashoboka ababyeyi bakwiriye gufasha abana babo kurambagiza cyangwa kurambagizwa babyitayeho cyane bakwiriye kwibuka ko urubyiruko hari ubwo bagwa mu mutego wo kwibeshya no guhubuka iyo niyo nshingano ikomeye imana yahaye ababyeyi kandi aburahamu we yayisohoje mu bunyangamugayo n'ubudahemuka kandi ari nawe arahamya ati mu bitekerezo bya burahamu guhitamo umugore w'umuhungu we byari ingenzi cyane kuko yifuzaga cyane yuko yashaka umugore utazamukura mu nzira y'imana mu bihe bya kera muri rusange ababyeyi nibo bashakiraga abana babo abagore kandi ni wo wari umuco w'imana nta barongoragaho badakunda ariko urubyiruko rwo rwayoborwaga no guhitamo kw'ababyeyi babo bubaha imana kari agasuzuguro ku babyeyi ndetse cyari icyaha iyo umwana yakoraga ibinyuranye n'ibyo isaka yiringiye se yanejejwe nuko se abyitayeho kandi yizeye yuko imana izamuyobora muri uko guhitamo kwe nk'uko tubibona makwambere n'abantuzi paje ya mirongo inani n'umunani ababyeyi bakwiriye kwigisha abana babo uburemere bwo gushyingirwa bakabigisha ko atari byo guhubukirwa ndetse ko bakeneye ubufasha bwabo muri byose bakwiriye kwereka abana babo ko bashoboye kandi ko bashobora kubaha inama zifite ireme zishyitse basore namwe bakobwa nshuti nkunda mwibuke itegeko rya gatanu ni ryo tegeko ryonyine rukumbi ririmo isezerano ubu bigaragara ko iryo tegeko ryubahirizwa bya nikize ariko cyane cyane rikirengagizwa n'abagamije gushyingirwa usanga ibyaha byanditswe ku basore benshi ari ugusuzugura urukundo rwa ba nyina no gukoza isoni ba se ntabwo ari ukubangamira uburenganzira n'umudendezo w'abasore iyo babwirwa ko ababyeyi babo bakwiriye kubunganira mu guhitamo bagenzi babo icyakora kuko muri iki gihe cy'imperuka isi iri kwihuta cyane mu iterambere nibura abasore akwiriye kwihitiramo noneho bakabimenyesha ababyeyi babo kugira ngo babafashe gushishoza no gusesengura abo bahisemo kandi bakemera inama nyakuri z'ababyeyi bubaha imana bakwiriye kuyifatanya n'ababyeyi ntibiyiringire bo ubwabo ngo bumve ko gushaka aho bakunda ari bo bireba bonyine ko nta wundi ukwiriye kubigishwamo inama uwiteka abidushoboze kandi uru rugamba rukomeye ruri hagati yo guhitamo no kurambagizanya hagati y'abasore n'inkumi dusabye imana kugira ngo abe ariyo izajya ishoboza kandi ifashe buri musore wese na buri mukobwa wese uyiringira akayigira nyambere kandi akayisaba kumuba hafi ariko tuzirikane ko imana ntakikorera umuntu utagize icyo yitaho ngo ayereke ko akeneye ubufasha bwayo rero uwiteka imana adushoboza gukomeza kuzirikana ijambo rye tukaba dusoreje ahangaha handitswe ngo y'uyu munsi uwiteka imana tubashishe kuko ubutaha tuzakomeza no ku murongo wa cumi wa kino gice cya makumyabiri na kane ni kubwaho bavandimwe bashyize mu bikorwa itegeko ry'imana wat u fite ni ku kava vavandimwe vaxize mu vikorwa itegeko nyimana ni bwiza ubukwe ni bwiza ubukwe ni bwiza dusenge data wa twese uri mu ijoro kandi imana igira neza urakoze cyane uryabanye natwe ukaba watuyoboye None ijambo ryawe umaze kuduhuguza utubashishe kurigenderamo nk'uko bikwiriye, mwuka wera adushoboze, utujye imbere kuko nta kikunanira, udusobanurire ijambo ryawe, kandi ikirutaho uduhe gukora ibishimwa nawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.